arrivé, j'ai 18 ans, envolé ma virginité, je ne suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont vide, et moi je rêve d'accélérer le temps. Dandandéo, oh, oh, oh, ma semaine vient d'arriver, j'ai 20 ans, on l'a fait sans je ne veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes, elles Et moi, je rêve de remonter le temps. Un semaine vient d'arriver, j'ai 21 ans. La fois se sont déroulés et toujours pas d'enfant. je tourne, les minutes se dévident. Et moi je rêve, tranquille, je prends mon temps d'un dame des Oh oh oh, dame dame des Oh oh oh, ah, Un d'arriver, j'ai 25 ans. Le tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont à L'horloge tourne, mais son cœur se suicide. Et moi, je rêve, je rêve du bon vieux temps. Dame, oh, oh, oh, dame, dame, oh, oh, oh dame, dame, oh, oh oh dame, dame, oh, oh, oh, un SMS vient d'arriver, j'aurai 30 je tourne, les minutes sont des et Moi, je rêve d'arrêter le temps.